Júlio Rezende é um pintor português, dos mais notáveis pintores portugueses da atualidade. Eh, As gentes que povoam a Ribeira, os seus vendedoras, os que transportavam molhos e lixo de carqueja, faziam o eh, transbordo de carvão, foram sempre um tema muito interessante para nós fazer. Houve um trabalho inicial, que neste momento pode ser visto na Alfândega do Porto, que é o trabalho original. Depois deu origem à cerâmica que está exposta junto do túnel da Ribeira Negra, agora também conhecido por Avenida da Ribeira Negra.